الرحمن الرحيم ياك رب اكون وقفت في حته هاديه كده ها حته حته كده فاهم في بالراحه شويه بالراحه كملت سنتين وما عملت الصب لا تعليق ولا ولا ولا ولا badge خالص سفخس سفخس سفخس بصراحة let's go ولا خاف ولا خاف يا رب اكون وقفت في حته كويسه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انا فين حي الفلاش بتاعي فين الفلاش فين اهو it doesn't work anymore ابوك اسود البتاع ده انا بكرهه صوت الفلاش متخلف خايف افلاش على حاجه في وشه مش فاكر انا جيت هنا ازاي روح بص جوه الخرم هتلاقي ايه forgive me mom انا مش عيط تاني ارجعي انا جعان اكل كل حاجه انا عايز انام ما تسيبنيش انا عايز اكل انام امي مش بتحبني ده حد طلع من السجن بتاعه ايه ده ايه ده ايه ده هو انا بموت ولا ايه في باب فتح في باب فتح بسم الله الرحمن الرحيم مين اللي بيتضرب ده مين اللي كان بيتضرب مين واحد بيتضرب وبيقول اح إيه مش فاهم الواد بيتضرب بالفاس مات يعني مش عايز اتخض والنبي اوكي ممكن والنبي انا انا مش خايف انا مش خايف انا انا حاسس ان انا فايق ومش خايف هي غالبا امه اللي بتجري ورايا صح؟ اوبا علامة السيف طلعت اي لا لا لا شكلي هلاعب حد هنا بس انا معيش سلاح اوكي بسم الله الرحمن الرحيم انا خلاص مش خايف انا مستعد العبك يلا بينا انت فين؟ ايه يا وحش؟ ايه يا وحش؟ تعال تعالي تعالى اخي بيت ام البيت ده انت فين؟ انا معايا فلاش ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اهو اهو يا لهوي يما اوعى فلاش معايا فلاش معايا فلاش معايا فلاش يا بنت المجنونه معايا فلاش معايا فلاش معايا فلاش والنبي ما تعض معايا فلاش معايا فلاش معايا فلاش معايا فلاش بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ده فرقعت ده فرقعت يخرب بيت امك يخرب بيت امك Do you hear me هو اتكلم ممكن الكلب يا عم دي ولية مركوبة انا ناقص ايه ده ده انا كنت في الروف انزل عادي بسم الله الرحمن الرحيم والله هتهبرنا انا عارف اها معلش الكاميرا اه اه اه بسم الله الرحمن الرحيم يا عم انا مش عارف ما تدفني داهيه هي دي جثتها ماتت قلادة We found what we were looking for. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Good. امشي ايه مش امشي ايه تاني قصة خلصت في ايه يخرب بيتك اخش البيت لتالت مرة على صوت اللعبة اه نسيت على صوت اللعبة Get in and I'll tell you what to do next. المرة دي أخش البيت من الشباك اه كل مرة قصة هم أربع قصص feeling that we should look into the basement. انا هنزل تحت المره دي حلاوه اوكي انا معيش فلاش لا معايا حاجه اه عملت اتنين فاضل اتنين تاني Gloomy walls and piles of books. Be afraid of knowledge, buddy. The more you know about the world, the more clearly you see its monsters. Try to walk along the corridor. We need a descent down. ماشي انزل البيزمنت ازاي؟ بعدين ده ضلمه ببدأ عليه سلسلة واحدة بس اه المجوهرة اهي This looks like a fake to me. Let's move. We came for a different thing. هاي كل مرة بتحط حاجة. التالتة هتفتح الباب ده. وما تخلص الباب ده دي التالتة. هتفتح اللي هناك باين. هتفتح الباب الرابع. اوكي انا عايز انزل تحت. All answers are waiting for you in the basement. You need to go down. انا مش عايز انزل تعالى اتنايل على عينك انزل انت. معيش فلاش على فكره Do you hear noise or is it just me? الباب قفل؟ I need to change the headphones. يا عم انت بتستهبل انا معيش فلاش انا مش شايف حاجة رجلي رجلي بت في سيف سيف في حاجة مش كويسة ممكن تحصل Move this thing aside. Why did they even put it here? والنمي ممكن تخرس مين يعني هينزل في في الرعب ده There is a rare knife stored somewhere here. At least, it is according to our clients. You'll know it when you see it. سكينة؟ الله يخليك يا يا فادي بصراحة الله يستر ربنا يخليك أنا أنا مش شايف حاجة بسم الله الرحمن الرحيم أنا مش شايف ما بيفتحش بس انا مش شايفه لا اله الا الله بيقول في سكينة انا مش شايف ما ينفعش ترجع اما حضرتك المفروض اعمل ايه في باب هنا غالبا اعمل ايه ما ينفعش ارجع طب ايه اولع النور منين يا ابني وانا شايف حاجه في هنا ده كده باب في باب قدامي غالبا اهو هنا باين ماشي وما بيفتحش الله الله حد يعرف اعديه ازاي زي ما يكون في حاجة هنا فين يا جدعان اعديها ازاي كشاف سي في اف يا راجل someone need to leave bunks under a mansion? عشان خاطفين ناس An immigrant هيكون hideout or what? ايه فراجمنت فروم شبه جنون قافلين البيبان بالترباس ليه؟ شطرنج انا هلاعب حد الشطرنج في سيف في سيف يبقى في حاجه شكلها بازل ايه ده These chess pieces look kind of strange. Maybe you can use them. كل واحدة بتتحط في ناحية صورة يا ناصح. الحصان لا لا محتاجينه ده. ده فيل ده ولا ايه اه لا ده queen ده queen ده الملكة ام مغاره Are you waiting? The door is open. Move. في حاجة ورايا؟ في حاجة ورايا؟ Is that a cave? في حاجة ورايا أنا مش عايز أبص. I I don't feel well. Do you hear the whisper? ألف. This noise. What are we doing here? اخرس بقى أنت اللي جبتني بقى. اخرس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ I remember now. We're same people, right? We do have a goal. We want to understand who is talking to us. ايه ده؟ على فكرة البتاع ده شكله مش شاعري. There is nothing unusual. يا الشب يطلع فيه حاجات ايه حضرتك ده شكله مش حلو امال عامل كده ليه استغفر الله العظيم يا رب في صوت حاجه بتتحرك ولا لا اله الا الله لا اله الا الله I hear a female voice. She wanted to get her son back. ابنها She was lied to. طب انا مالي اللي بتدور على ابنها دي اللي مطلعه ميتين اهل ايه This place cannot exist. Do you hear me? إيه ده؟ This place is. This place is very important. I want to tell you something. I just can't. All I can hear is this distracting thing. I'm losing my thoughts. ايه Losing. في ايه Did I want to say something? الرحمن الرحيم في ايه يا بابا انا سامع مش عايز اجري والنبي ايه ده؟ طيب؟ حاسس في حاجة هتطلع تجري ورايا انا ما بحبش الحاجات دي ده زنزانة ده ولا ايه؟ على افتح الباب ده هو ما بيجريش ما هي دي المصيبه بسم الله الرحمن الرحيم Who lights these candles? Is anyone here? انت اللي بترعبني اخرس اخرس سيف السيف عمال يطلع كتير ده مش كويس مليون ثانية واحدة بس عشان الناس دي لازم أخلص منها بس Bones. They belong to those who built this place those who came here later. Ada? Ada? بلاش ضلمه والنبي بلاش ضلمه مش طالبه ضلمه مش طالبه ضلمه كفايه ايه ده؟ ايه دي؟ اقفل على نفسي طيب ولا ايه يا عم الشكل فيه عفريت اصلا في هنا تضييع الوقت ده طب ما ما بيفتحش استنى انا خدت حاجه العجله دي حطها فين العجله احطها فين بسم الله الرحمن الرحيم اكيد لها مكان هنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر يبقى انا ماشي صح لا لا تطلع لي جثه من هنا طب ما تاخد دي ازاي بتشخلل وهي واقعه اه السلسله فين مكان العجله العجلة فين احط العجلة فين استنى الناس مش واخده بالها معايا ليه يعني انا هل انا فاتني مكان دي بيس بيس فيري هافي تقيله ممكن بتتحط على حاجه استنى ايه, إيه اللي هناك ده यदि है Oba sifteli. This is a quiet spot. There is a lot of room to rest. بيقول ايه الواد ده ريست ايه اوبا ده تمثال ملون وفي تابوت مفتوح ريست يعني نام في التابوت for. Pull the lever. فين الليفر فين فين اهو I can't focus. I hear something اخرس constantly. اخرس ايه ده ايه ده Someone here. Go back. Go back. now! جو باك They will come for me. He must be back. He needs new parts. He will come for me. He needs a sacrifice. تضحية ايه ايه ده دي راس مين دي ايه This is he. He is here اعمل ايه؟, ايه؟, ايه؟, ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ must ايه اعمل ايه؟ المنظر ايه ده؟ من مكان ما جيت ما ما امشيش يا حبيبي ما امشيش ما رجعت spot. There is a lot of room to rest. ما مشيش ما مشيش وقف That's what we are looking for. Pull. I can't focus. I hear something المفروض اعمل ايه constantly. الباب كان فتح There's someone here. Go back. Now! اخرس They يلعن will الميت come for me. اخرس He must be back. He needs new parts. He will come for me. He needs a sacrifice. اجري على الباب الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله ما تبصش ما تبصش ما تبصش ايه ده؟ بيحاول يخش had been waiting for their son but he came instead ابنه سكينة سكينة he is thirsty. Heart and the liver. هو جاي ولا ايه؟ They were his birthday present. هدية عيد ميلاده ايه؟ اخرس بقى Exactly. They keep him here. سكينة I know what to do. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ سكينة سكينة سكينة بسم الله الرحمن الرحيم This is level. He is here. لا لا لا لا بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت طعنته في راسه كمل جري كمل جري هيجيبك هيجيبك كمل جري اقعد دوس بالسكينه عليهم كلهم ماشي ما انا ابا معلمي معلمي معلمي معلمي انا بلف بلف والله والله بلف ما تموتش ما تموتش ما تموتش اوعى اللقلطه وراي انت مت انت مت ها ها اهو قلب قلب قلب ما ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ان شاء الله ده دي القصه التالتة فاضل لاخر واحده كل مره اجي هنا ليه ايه ده هو مش هيكلمني هو راح فين مش هيقول لي اعمل الباب الاخير فين We have an electronic lock here. The system is a bit more... Uh, ايه ده؟ Sam. Well, we must do it anyway. باب مفتوح. try. Get in. ثلاثة فاضل واحدة لا لا الرجالة دي مش لابسة حاجات لا مش عارف مش فاهم حاجة Why is there a fire here? Was it a cleaning lady? Probably. She wouldn't be here at night. Nothing to worry about. أيوة أروح فين يا القصة الأخيرة ببدأ Did you manage to open it? Good. But, are you sure that you want to go in there? سكينة ثلاثة ده الباب اللي عليه الدور هنعمل ايه عشان الوقت اتأخر نسيبه ايه لبكرة ان شاء الله بس. خلصت قصتين مرة واحدة هنبدر <coughs> ال stream عشان يبقى فيه ناس سيبوا لبكرة الباب الأخير نهاية القصة لا بكره ايه يا حيوان انت مجنون انت مجنون بتعمل ايه بكره ليه بكره اسمع مني اسمع مني الجدع اللي بيقول نكت مصريه ده آه الف شكر يا جدعان كل الناس بتتفرج الناس اللي بتفولو الناس عملت share والناس اللي دعمت اشوفك بكره ان شاء الله اللي هياخد ال host 18 plus. لا مش هنعمل له host مش ناخد مين كده مش عارف اهوسته يعني مش عارف هوست اه لا غالبا كده ممكن هوست 200 واحد مش 18 بلس الفل